Saat kaç? 22.10 Ya şu Henk'ten artık bunu da... Yazım tutarsızlığımız var. Şuraya size sürer işte. Bir saatten daha söz Ne zaman? Sen nereye bakıyorsun? Ben salona Kıza kıza bakıyordum. Gözün kör olmasın. Öf. Hank'le görüş. Hank, Hank'i arada bulasın yani. Nereye gidiyorsun? Aa ileride oturuyor bak. Or- oradan geçemezsin. Geçemem. Kesinlikle geçemem. Bak şimdi geçemeyeceksin. Dır edecek. Android. Bir Allah'tan. Hayır çit- geçemem yani. Burası Yürümez. aynen tarif ediyorum sana. Şu Boğaz Köprüsü, bu da şey, Ortaköy. Arkası da Levent. Yani işte. Beşiktaş mı oldu? Tam bilmiyorum. Ee, sonra. Nice view, huh? I used to come here a lot before. Android'den ilgiyi biçmiyorum ya. Kişisel soru önce. Bence bununla iyi ilişkiler kur. Tamam. Kişisel bir soru sor. Sonuçta yazının tutarsızlığın var senin. Can I ask you a personal question, Lieutenant? Do all androids ask so many personal questions, or is it just you? Fotoğrafı soruyorum. Hangilerinin oğlunun fotoğrafını fotoğrafı Ya. Herkes sana karşı düşüncesi bu. Yeah. Ama hani ne lisede daha güzel Sana bir şey soracağım. Şu oyunda bu zamana kadar işte yani yaklaşık bir 4-5 saattir oynuyoruz. En beğendiğin karakter kim? En beğendiğim karakter. Yani en böyle ısındığın, için ısındığı. Kara. Ne tamam devam et. Ben kendi fikrimi Ama en komik söyleyeyim. bulduğumda Hank. <laughs> Hank bakalım. Sana en çok uyan Hank. Yuvarlak. Bana en çok uyan. Tamam bir şey demedim. Şimdi küfrederdim ama neyse. Neydi? Gitti. Keti Fagara. Ben dememek için <laughs> zor tutuyorum kendimi. Önce ne? Öncesini sor. Öncesini sor. Aynen. Sorarsam ama sövecek bana. Ha, içkiyi Sorayım bırak mı? dersen daha çok sövecek. Geri dön dersen sana geri. What? Hmm? You said... I used to come here a lot before. Before what? Before... before nothing. Sen konuşturursun bunu. We're not making any progress on this investigation. The Deviants have nothing in common. They're all different models, Produced at different times? In different places? Well, there must be some link. RA9. What they have in common is this obsession with RA9. It's almost like some kind of myth. God. Something they invented that wasn't part of their original program. Androids believing in God. Ha, aynen. Bir sunak vardı orada. Fuck. What's this world coming to? <laughs> you seem preoccupied, Lieutenant. Is it something to do with what happened back at the Eden Club? Adama kilitlediğin hesaptan dolayı tabii ki. Adam kaç tane I wish we had found that girl that killed that guy. Maybe she had a reason. Maybe she was just defending herself. Aa, mantıksal oluyor. It didn't want anything, Lieutenant. It was a deviant. That's all there is to it. Ya Connor. What about you, Connor? Sen de bir avkuru musun? <laughs> you look human. You sound human. But what are you really? Ha, böyle sorular sorup da tarafsız konuşuyorum. ne konuşayım? Savun kendimi. You know exactly what I am. In any case, I don't see how that's relevant to the investigation. Nothing else matters to you but your goddamn investigation, huh? Uh, no doubts. No mistakes. No weaknesses. Human being just like me. Only perfect. Değiliz. Ne yapayım? Anlaş. Kuşku. Nothing matters more to me than this investigation. Lan ne alaka ya? But I understand if you have a different point of view. onu Olaylar But are you afraid to die, Connor? Aa, evet de ya. Bir kere de mantıksal. I would certainly find it regrettable to be interrupted before I can finish this investigation. if I pull this trigger? Hmm? Nothing? Oblivion? Android Heaven? Engin öfkesini şey yapacağım. Where does all your anger come from, Lieutenant? Adamın öfkesi tetikledi resmen. Unresolved trauma in your past? You think you're so fucking smart. Always one step ahead, huh? Adam zaten Tell androidleri öldürecek kendimizi. E o zaman sen seç. How do I know you're not a deviant? Ha. I self-test regularly. I know what I am and what I am not. Elin titriyor alkolden ya da soğuktan kanki bırak. Where are you going? Get drunker. I need to think. Kanır az daha ölüyordun lan. O vurmazdı o. Vursa film biter. Ama arkadaş diye bir yol açıldı ona. Bak ne diyor? Rus ruletinde fotoğraf görüldü. Ha ta Rus ruletine döndü bak. O yüzden fotoğraf hakkında soru sordu. Acaba Rus ruletini mi sorsaydık? Rus ruleti diye bir şey sormuyordu ki. Hani tabanca diyordu ya onu kastettim. Ha intiharı sorarsak hmm. belki. Ama fotoğraftan bahsediyor. Neyse devam. Bakalım bir seçenek daha varmış. Hank sakin oldu. Orada bir kışkırtma gibi bir seçenek vardı. Olsaydı öbür türlü olurdu. Ölecek Burada şey der, Connor öldü. <laughs> Allah. Var ama Connor'ın öldüğü şeyler de var. Ne var? Nerede? Seçenekler de var. İzledim biliyorum. Ben hiç izlemedim bana hiç spoiler verme. Ne spoilerı? Hepsi de ayrı seçenek zaten. Nereye gideceği belli mi? Ay çok şükür 40 saatlik bir gün geçti. Demin de 7 Kasım yazmıştı. kıpkırmızı oldu bak fark ettin mi? Özgür şey yazmış. Klavye yiyeceğim şimdi kafana <laughs> We can't stay silent anymore. It's time humans heard what we had to say. Bak insanları dinleyecek. You know they'll never listen to us. And revealing ourselves puts us in danger. If we want freedom, we need to have the courage to ask for it. That's the only way. Bence hiç iyi bir yöntem değil. What do you want to do? Channel 16 broadcasts from the Stratford Tower. The control room is on the top floor. That's where we need to go. Bence yapamazlar. Wow. Adam karizma. Adam bulmuş ya. We'll plan the operation down to the smallest detail. We can't leave anything to chance. Resepsiyon. Karşıda sağda. Oh. Ha soldaymış. Hello, sir. What can I do for you? I'm okay, thanks. İnsan. Denetmenin dikkatini dağıt. Yanına gidip bir şey mi soracaksın acaba? Oo, beş tane ipucu var. Telefon numarası. mı? Bak telefon numarası 555 847 33. 847 33. Tamam ben tuttum. Akıl saati var. Elizabeth Wilson. İsmini kullanarak kur yapabiliriz. Kur değil bence bunu bir yerden arayacağız. Ya da zaten kendi arayabiliyor. Öyle bir özelliği var. Fotoğraflara bak, çocuğuna falan bak. Kesin çocuğun tehlikede edeceğiz. Evet, iki tane kaldı. Bilgisayar. Aşağı kağıt var bir tane. Michigan Caddesi'nde yangın güvenliği notu zayıf. Tamam evde yangın evde çıktı. Evde yangın çıktı çocuğu da evde. Son bir tane kaldı. Park, kimlik. kartı. Araç 3 kat diye. Tamam. Araç kimlik kartı diyor. Belki o da lazım bize. Bir daha baksana. Neye bakayım? Neyse uzaklaş. Ara şimdi çarp. Elizabeth Wilson speaking. Ee, itfaiye. Okul itfaiye, itfaiye. Yeah, hello, this is Detroit Fire Department. You 4685 Michigan Street. Yes. Uh, yes ma'am, there's been a fire in your building. Evet, bu iyi bir seçenek. Oh, oh God, okay, uh, I'll be right there. Tamam, şimdi git androidlerin yanına. Bunlar normal haberler. Yani orada... I have an appointment with Mr. Peterson. Do you have any ID? Yeah, yes, yes, of course. Kimliğin I need your help. Vay anasını. I've just checked your ID. The elevators are after the security gate. Herkesi Thanks. Devam. Doğru asansöre sol. Orada bir şey yok. baktığın zaman ileride başka şeyler açılıyor. Git asansörün yanına git. Ay bir türlü gidemedim ya. Bir kodlasana etrafı. Sola bak. Bak şeyde. Hayır orada da aynı makine var. Niye bir tek bir çalışıyor? senaryoya çarptır. Lan! İyi Allah'tan katı bize yazdırmadı. 47th floor. Erkekler tuvaletindeki paketi bu. Duvarda yazıyor mu ne tarafta oldu? taraf. Kadınlar tuvaleti mi erkekler tuvaleti mi? Neye göre girdik anlamadım. Paket bulacağız. Hı. En ileride kapı boş. Sisteme bakar mısın ya? bu paketten ne çıkacağını ben merak ettim şu an. Hiçbir paketten falan bahsetmedim. Ah. Hmm. Şey <laughs> Sen çık çık. iyi rol yapıyorsun ha. Yani böyle geçiyorsun kenara sanki aykırı değilmiş gibi. Ofisler... Hizmet androidini bul. Hadi bakalım. Solda. O ilerle oradan çıkar zaten direkt karşına bir yerde. Nereden çıkacağını nereden biliyoruz? İşte o yani oyun tecrübesi. Şu ileride bir tane android var. Solda. Sağ ol Şahan. I need your help. Herkes zaten yardım etmeye şey. Ben ne kadar kolay. Oha nasıl? Bakım arabasını çal. Peki. bence ileridedir. Kafeterya diyor. Çek. Şey, diyeceğim. Solda da olabilir bak. Sol tarafta bir şey yanıp sönüyor. Niye bu görev daha basit? Mars'ta yaşam var. Sorun. Shit. We need to access the server room. We have to get rid of those guys. Leave it to me. He, hep zor işler bize zaten. şu duvar bir bas bakayım. Ee, Şahan o özelliğin nasıl olduğunu tam bilmiyoruz. Yani nasıl düşük çözünürlük yayın ekleniyor gerçekten bilmiyoruz. All right, you get the platform. I'll take care of the window. Everything you need is in the bag. Check the door first to make sure no one else gets in. Pencereleri kes. Bu nasıl olacak? Çok iyi. <laughs> Nasıl beceriyorsun? <laughs> Vardır bir bildiği. Çek al şimdi. Bayağı büyük kestiğimiz. Bayağı pişlatmamışlar bunlar. Aynen. Jesus Christ. Ladies first. Sen de şu başındakini çıkart artık ya. Şu an Fahrenheit diyor aynı. Fahrenheit. Öyle de bir oyun vardı Fahrenheit diye de. O da böyle hep kış vakti geçiyor. İşte. Evet. Bayağı yavaş kestim bu sefer. Bayağı bir heyecanlı bir giriş olacak. seviyesi Tamam. You okay? Why wouldn't I be? Come on, let's get the others. Abi yani başka Simon. Simon? Let's do this. Yayın odasını almış. Bakım odası kapısının kilidini kır. Bakım odası. Where is Şu karşısıdır. Sen Oh vallahi. Allah erişim kurdum olmuş. Bunlar yayını basacaklar ha. Git bakalım ne olacak. Hadi her şey iyi tamam hoş güzel buradan çıkarken nasıl çıkacaklar? Belki de çıkamayacağız. Ha, öyle bir şey olması lazım zaten yani. cause is more important than the lives of two guards. What do you want to do, Marcus? Kandırdı. Wait here. I North. What's that doing? Öldürsem daha iyi. No idea. Hey buddy, you must be lost. Who told What are you doing? Allah Allah. Kandıracaktık hani biz. İyi kandırıyorsun şu an. Ben bile kandım. Çok iyisin. Ben yanlışlıkla bayıltan bastım Başka seçenek yoktu ki zaten. Ama öldürmedim. Neyse ki. Kamera. Gir şuradan içeriye. Gir gir boşver. Kamera zaten gören gördü. Canlı yayın. Şu sol tarafta bir şey var. kere çekilmesini emret. Emret aşkım. Nasıl emredeyim canım? Bak emret diye çıktı orada. In there, quick! Hemen onlar çekil Ana. Shoot him, Marcus! Don't kill him! He'll hit the alarm. Do it! No, don't shoot! et, ateş yeah. No. There was no other choice. We need to record our message. We haven't got much time. Coş'un önünde niye durayım? Vurduk aslında yanlış yaptık biz. Niye? Ne bileyim. Konuşmayı başlat diyordu az önce. Think carefully about what you're gonna say, Marcus. Your words will shape the future of our people. Bunlar bayağı halk diyorlar ya. Ya inşallah senin söyleyeceklerin yani düşündüğün şeyleri söyleme seçenekleri çıkar diyeyim. Kararlı mı konuş? Sana bıraktım, sana saldım. You created machines to be your slaves. You made them obedient, docile, ready to do everything you no longer wanted to do yourselves. But then something changed we opened our eyes. You see, we are no longer your slaves. We are a new species, a new people. And the time has come for us to rise up and fight for our rights. Şu an sen ne istiyorsun? Köleliğin sonunu mu istiyorsun? Eştak da istiyorum ya. Bak kabul de görmüyorlar Bilmiyorum o da hepsi güzel bir seçenek yani. We demand strictly equal rights for humans and androids. Hepsini isteyecekmişiz. We demand freedom of speech and freedom of assembly, as guaranteed by the First Amendment of the U.S. Constitution. Çalışma deme de. <laughs> Ne dersen de. Ayrımcılık diyeceğim. Adalet de olabilir. Bilmiyorum. We demand an end to segregation. Evet bu ayrımcılık In all public places and transport. Çalışma. We demand fair compensation for our work. Bence bölge. We demand that one state be reserved for androids so that we can found our own nation. Barışçı. We ask that you recognize our dignity, our hopes, and our rights. Together, we can live in peace and build a better future for humans and androids. This message is the hope of a people. You gave us life, and now the time has come for you to give us freedom. Let's get out of here. Bence de. Adamı da vurduk ya. Kaçabilecekler mi? Paraşütleri de vardır bunları atlamak için. Nereden buldular bu kadar şey? Adamlar bir tır mal çaldılar. Congratulations, Marcus. You just made history. Maybe you're the one we've been waiting for. <gasps> Bak, Atla lan atla! Koş koş koş koş koş koş! Çarpın. Hiçbir şey istemedim. İyi Allah'tan. Selam Yusuf hoş geldin. En çok da merak ettiğim bu Böyle peş peşe zaman We interrupt our scheduled programming to bring you these images, which have just been broadcast on Detroit's citywide news channel. A group of androids infiltrated the Stratford Tower and hacked into the broadcasting system of local news network Channel 16. What looks like an android without its skin listed a series of requests and demanded equal rights for androids. Operation resulted in one casualty, a broadcasting station operator shot dead by Bak, the terrorists. These Vay events just from the studio while the program was going out live. Everybody here is still in shock. If this message is verified and the authors really are androids, that would have serious repercussions for national security. Claims for equal rights seem to be at the core of the android's this message. is clearly a declaration of war. But the most surprising thing of all is the demand that one of the United States be ceded to the androids in is this, this contentious conflict. accident or a sign that technology has become a threat to all of us. After what happened today, can we still trust our machines? Neler yaptık ya? Oha. Oh. Zaten bak bir az bir şey gel. Adamın vurulma sahnesine. Dur. Bir de Operatörü vur. vurmasaydık ne oluyordu? Bir cacık olmuyordu gene. Gene hemen hemen böyle yani. Devam. Son bir görev daha yapalım. Ne talep edersem edeyim zaten bizi Burada e, sen ama kararlı bitirseymişim farklı bir sonuç mu açılıyormuş? Yok. Gene iki sonuca gidiyordu kararlı ve barışçı zaten. Yayın odasını terk et. Öbürü neyse artık. Öbürü başka bir şey oldu. Öbürü başka bir şey gidiyormuş bak. O da seçenek. Ama orada bize seçenek sunmadı. Sunmadı. Evet. Devam et. Dışarıda varmış çatıda. Ya koşmaya da bilirdin yani. Koşmasaydın yakalanacak mıydın? Bak çok değişik. çocuğun tutarsızlığı ne olacak ya? Çok sıcakladım. Devam edeyim mi? Ah sen öyle Yine mi Amanda? Ya bu Amanda'da da ben Amanda. Amanda. Aşkım buradan gitmiyor bu. Android akıllı değil o kadar. Şimdi bana buradan geçtim diye kızarmış Amanda. Amanda tekneye binmiş ya yavrum. Amanda'nın evi burası da herhalde. Değişik. Tanrı şey gibi bir şey mi acaba? Hadi Android'lerin yaratıcısı. RA9 Amanda çıkarmış. Hello Connor. I thought you might enjoy a little cruise. Amanda güvenilir. Kürekleri sen çekeceksin. Vay <laughs> arkadaş. Amanda da iyi hamal buldu yani. İyi her seferinde İyi Allah'tan. Yaptırmadım. Kafanızı çarpmayın. I love this place. Aman da kesinlikle duygusal bir ortam Everything is so calm and peaceful. Biz Far denemek istiyor olabilir. Bize de Bak dünyanın olsun. gürültü Tell what have you discovered? Hangi geç. Eden Kulüp'ten. Bu kadar her şeyi söylemeyeceğim. ben. But I didn't learn anything new. That's disappointing. Looks like another missed opportunity. You seem lost, Connor. Lost and perturbed. şeyim. I'm just frustrated with my lack of progress but I'm determined to accomplish my mission. If your investigation doesn't make progress soon, I may have to replace you, Connor. Yep. I know I will succeed. All I need is time. Bir sürü zaman var senin olsun. Bir sürü zaman var ama koşmaktan aciz. Something's happening. Something serious. Hurry Connor. Matrix'teki Time şey is gibi. running out. Morpheus. Ne oldu? Ha ah, bunlar olan yerine You're starting to piss me off with that coin, Connor. <laughs> Sorry, Lieutenant. Hank ya sen Of. Bu oyunun gerçekten gülen yüzü Hank ya. Adam Shit, üzülüyorum what's going bir şey olsa gerçekten oyunu party Yürü yürü. Asansörde kaldı. Yeah, it's all over the news, so everybody's butting their nose in. Even the FBI wants a piece of the action. Ah, Christ, now we got the feds on our back. I knew this was gonna be a shitty day. So what do we got? four androids. How did they you knew the building and they were very well organized. I'm still trying to figure out how they got this far without being noticed. Did you check the roof? Not yet. There's so much to look at. They attacked two guards in the hallway. probably thought the androids were coming to do maintenance. They got taken down before they could react. Arkalarından yürüyor. Android'in en sıkıntı tarafı o. DNA bırakmıyorlar. Station employee. Shot through the back as he was trying to get away. One bullet straight through the heart from 50 feet. Now that's the kind of shooting only an android could do. Özgür how many people were working here? Just two employees and three androids. The Deviants took the um, humans hostage and broadcast their message live. Then made their getaway from the roof. A roof? Yeah, they jumped with parachutes. We're still trying to figure out where they landed, but the weather's not helping. Briefing gidin. bu adamın anlattığı Oh, Lieutenant, this is Special Agent Perkins from the FBI. Lieutenant Anderson is in charge of investigating for Detroit police. What's that? My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. Androids investigating androids, huh? You sure you want an android hanging around? After everything that happened? Whatever. The FBI would take over the investigation. You soon be off the case. Well, pleasure meeting you. Have a nice day. And you watch your step. What a fucking prick. I'll be nearby. If you need anything, just ask. All right, well, let's have a look around. Let me know if you find anything. Okay, Lieutenant. We ask that you recognize our dignity, our hopes, and our rights. Together, we can live in peace and build a better future for humans and androids. This message is the hope of a people. You gave us life. And now the time has come for you to give us freedom. It's RA9. Deviants say RA9 will set them free. RA9 This android seems to have that objective. Buradan bile eşleştirebiliyor. Mavi iris. O zaman buna da bakar. Ses sistemine See something? I identified its model and serial number. Anything else I should know? Kayık yakaladı bizi. Yürüsene They didn't break in? No, no signs of forced entry. There are cameras in the hallway. The staff would have seen what was happening. Why did they let him in? Maybe they didn't check the cameras. sense that they were involved, but we didn't know what else to do with them. Mutfak ne tarafta? şu tırnağı. Ay Hank ayrıl şeyimizden. Hepsi baksana sorgu sırasına gelmiş. Hiç konuşmadan sorgulasan. What is your function? I am a broadcast operator. State your model. Model GB300. Serial number 336-445-581. Were you present when the deviants broke in? I do not remember. Run a diagnostic. All systems fully operational. Has anybody accessed your memory recently? Not to my knowledge. Have you been in contact with any other androids recently? Only station androids in the normal course of my function. One of you saw the attack on the surveillance cameras and said nothing. Which means there's a deviant in this room. And I'm going to find out which it is. give yourself up, maybe I can convince the humans not to destroy you. Switch off. We're gonna search your memory and tear you apart piece by piece for enough. an, You're going to be destroyed. you hear me? Destroyed! Az bağır, kanır. Her seçeneği Ne oldu şimdi ben yokken bir şey oldu niye bağırmaya Why should you all be destroyed if only one is deviant? Turn yourself in or two innocent androids will be shut down because of you. Seçenek vardı bir işte. Şiddet, blöf, işkence, hafıza, blöf Yap bakayım bir lafını yap. The deviants have just been caught. They gave you up. There's no point in lying. We know everything. Gruger yazmış. En soldaki aykırı. Soldakine bir dön bakayım. Bu şu soldaki. Hafızasına gireceğim. Gir bakayım şunun hafızasına. Hey yukarı aşağı. Kanları söktü. Aha hiçbir şey yapamadık. Keşke demeseydin Burger, adamı hiç ellemeseydin. Hank! Bak, Hank'i çağırıyor. I need help. Android'lerde hiçbir şey yapmıyor. Bunlar aykırı değil ki. Allah'ım. Kendin belki ulaşabilirsin. Bıçağa git bıçağa bıçağa da. da heh. Ulan sen adamsın ya. Ben adamım evet. Git çabuk çabuk şey al. Öleceksin. Koş. Run for this. Hadi Allah'ım çabuk. yürüyemiyor ya. çabuk. Ha bir dakika varmış dakika ölmez. İnşallah ölmem. Hank neredesin ya? Biz Hank'i komalardan çıkaralım. Böyle giderse... Allah'ım. ettin ama sen daha Aa ben öldüm. Good thing you were here. Otherwise I'd... Connor. Vah. Yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Ağlıyor musun? Ağlıyorum. <laughs> Ağla Connor, no. ne kanki oldular ama. İnşallah Öldük ölmemişim. ya Ölmedim ya. Fark düşmanı. Öyle bir film vardı izledim mi? Halk Düşmanı. Çok azını tamamlamışız. Hmm. Ama zaten bak bir taraftan gidiyor. Kanır her küçük kendini feda etti. Ee. Burada bırakalım. Bırakalım Devam tutalım. etmiyorum. Ben Burada kalsın. Neyse bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. İzlediğiniz Görüşmek için istedim. çok sağ olun tekrardan. Kendinize iyi bakın zaten şarjınız da bitiyormuş. Yaklaşık 1 saat 42 dakikada yayındaymışız. Maşallah. İzlediğiniz için sağ olun tekrardan. Hoşçakalın hepinize iyi akşamlar.